желательно по этой стороне идти. Более-менее здание прикрывается. А то пулеметчик на той стороне сидит, а там стреляет хорошо будет. прорабатывают с левого фланга, могут просто сейчас реагировать эти пулеметчики. Ага, есть. Это разрывы АГС, которые мы только что слышали, выход. Вот они пришли туда. Нам повезло. В воздухе стоит запах пороха сгоревшего. Только что был минометный обстрел. только что вы услышали выходы АГС. Вот. Снаряды сейчас приземляются э, со стороны, с украинской стороны. Сейчас со стороны украинских военных активно работают минометы. Мины проходят чуть в стороне и ложатся левее нас. зеленку там малейший блиндаж. Миномет вот. Блиндажик. Послушаем, ну, ну какашек АГС. АГС, слышали? Слышу, слышу. Давай поближе. Ложись. ближе. Давай блиндаж. Миха к блиндажу. Это пристрелочные сейчас могут это. Сидим в блиндаже э, по позициям армии Донецкой Народной Республики. Работают минометы. Вот пришлось укрыться на время. Очень близко кладут. Только... Э, бойцы 11 полка, бригада «Восток» э, отвечают стрелковым оружием, пытаются подавить точки противника огневые. Ну, вот еще навалим. О! Что? Может еще навалим? Пока нет. Находимся в поселке Спартак. Привезли ребятам форму Э, снимали, как распределяем эту форму. Как с украинской стороны полетели мины. Сначала мины, потом ИГС. постепенно начался бой. Э, украинская сторона активно применяет минометы АГС. сапога стрельнул. Вот он из ушка пошел. Наша. Тихо, тихо. В любой непонятной ситуации жми из пампов. Лева! Да. Братана не видел? Кого? Братана не видел? Нет. Он же на штабе. Катя, Миша переживает. Очень-очень переживает. Он меня познал. Ну, э, э, ну, со Спартака очень хорошо слышно, что э, происходит практически ну, по всей западной линии обороны Донецка, и мы слышим, что огонь с украинской стороны ведется и недалеко от аэропорта, и с поселка Пески. За 4 месяца здесь практически мало чего изменилось. Каждый день происходят вот такие позиционные бои. Э, сегодня потерь нету, но каждый день, практически каждый день обе стороны несут потери. Во имя чего это все делается? Слон, ответ туристу. Ну, бойцы морально устали уже за это время. И, то есть, слон, слон, ответь туристу. Очень тяжело вести им такую То есть на фоне рации нет, как понял меня. Пока мы были на передовых позициях, это следы попаданий минометов с украинской стороны. То есть пацаны каждый день, когда здесь ходят, подвергаются реальной опасности. И, конечно же, катастрофически не хватает вот э, для таких позиционных боев пацанам средств защиты индивидуальных. Нет ни бронежилетов, касок очень мало. Я думаю, это то, что нужно здесь в первую очередь поставить ребятам. Ура! <laughs> Ура! Все, как то много привезли. Давай, движуху устраиваем. Давай. Цифра. Давай. Не стесняйся, да? Нормально, нормально. Передаили. он же вас менять будет, получается? Да, в пятницу приедет. кашу не испортили. Хорошо. Только что сидели на улице, когда по зданию начали прилетать э, пули и, возможно, АГС. Ну, Миша мужественно схватил кашу и убежал в укрытие.